Sejarah sentiasa diulangi. Sekarang aku akan kena beritahu sama anda ada satu saham sekarang dia memang pecah daripada sejarahnya. So ingatlah, jangan sentiasa tengokkan sejarah saja. Untuk sekarang tolong saya tekankan double click video dengan like dengan followkan saya, saya akan teruskan untuk masuk kita punya counter-counter yang begini. Mini counter dari harga yang terendah tengah bulan 11 sampai sekarang sudah naik lebih kurang dalam 100% macam mana kita boleh tangkap counter yang macam begini so ini adalah kita punya contoh dekat sini ah sejarah adakah sejarah akan sentiasa diulangi kenapa ini kali dia tak ada jatuh pula kita tengok ludu sama-sama juga dia naik naik naik naik naik eh keluarkan tu sideway lepas tu dia terus crash tapi dekat sini kenapa dia tak ada pecah terus dia naik ke dalam rocket lagi so kalau contohnya kita adalah satu pelabur yang pandai so kita akan masuk dekat zon yang begini ok so dekat sini dalam 6 hari you pun boleh dapat rezeki 39% so macam mana kita boleh nampak lah ok so dekat sini eh ha, kita buatkan satu garisan MA5 ha, so gini nampak dekat sini garisan ni MA5 ya so setiap kali kalau kita nampak eh dia tak ada pecah garisan ini maksudnya dia ada peluang untuk sambung naik lagi ini ada tak ada chan dia akan turun so kita tengok dekat sini eh dekat sini ada adalah sideway kenapa dekat sini oh Alex cakap mungkin akan pecah boleh masuk kan ah, kenapa ini tak boleh berjadi so ini sekarang kita pakai satu indikator yang kita yang ada untuk tengokkan jerung dia so tengok dekat sini wah ada jerung so sini ada jerung so maksudnya sini akan jadi kuat tapi ini sudah break up so tak boleh masuk lagi tapi dekat sini ya yeah, you boleh masuk so kita ini panggil ada strategi untuk beli masa pullback ok so jangan lupa untuk followkan saya kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya macam